Oi, pessoal! A gente vai mostrar, ensinar para vocês como é que toca a canção do alienígena. E aqui a gente tem o... Murilo. O Murilo vai tocar a mão direita da música, a melodia. Eu vou fazer o acompanhamento e o Paulo... O baixo. Vamos lá? Parte mais difícil. Ficou comigo, como sempre. Tudo bem. so